Buongiorno, mi chiamo Adam. Io mio cognome è Matisiak. Sono da Radom in Polonia. Sono 14 anni vecchio. Sono uno studente della eh, scuola in Radom. Io non ho hobby particolari quali collezionare francobolli o praticare sport. Mi piace molto, è uno sport emozionante. A volte vado jogging. La mia materia preferita è inglese, sono motivato a viaggiare e la fotografia. Io mio sogno è quello di visitare l'Italia. Addio. Onewem Weronika, Lęgiel Wodjak, Tizenharą Iwer Wodjak, Seretem Oszportkat, Wizlat! Salut, je m'appelle Zuzia, je viens de Pologne, j'ai 13 ans, j'adore les animaux et j'en chante. Au revoir! Привет, меня зовут Зузия. Я живу в Польше. Ja interesuję sportem. Mnie oczem urawista judo.